cabeça da pureza, segura a parada extrema Quebra o gema, aberração da natureza Perna jaca, espanto estala, arrebenta jolados monstro Tenho lâmina de titânio, a marca é o estrago Veneno colateral causa delírio Anox, código não suporta virar Zigue-zague, velocidade sem Bolt Não é surto sem distúrbio, absurdo, estúpido se prende Moda ferve, febre, net lights A mente não abre, treme na base Looters regulando a base Cada censura se assusta com a postura Se prepara, segura Dentro global, assalto, hardcore malandro Capacete de proteção preparado